بتاعت السياره وتلعب شيء طب ما بعرف يعني Marked a location. يعني سكواد كامل والله العظيم انا مدمر Marked a location. ثلاثه من هيك والله العظيم ثلاثه نوك ياسين بعده ناس بده يجي بالدويرة مو ياسين بابا بس بيلعب مثل ياسين مع احتمال تيم هذاك كان سولو شاله هو على كل حال بدهم يطلعوا جوا ياكل ياكل ياكل ما شالوا والله كيف هيك يعني؟ بس هذا صاحبه يعبر له I put down. en el ¡Eh! Bueno, era Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. والله ما <laughs> لحقت بس لرونا كانت انتزعت عندك سكوب Watch out. رقم اثنين Not a problem. طلع انا منفعل انا منفعل كشف فوتال بس كشف فوتات عليك في ناس طلع بيطلع مربع انا ما الجحش هاي الجيم ما رجعش الثاني اما انا الجحش هذا اي بي ان بس سبا وين هذا مات سبا شلته شلون شلته بس فهمني يا زلمه ايمي بنص امه في فرقه بابا ما يزرق من المحرك Uyanmış lan.